what's up? Today we're gonna make a Korean fire noodle challenge and I'm really really nervous because I can't deal with spicy food at all. And I decided to invite someone to do this challenge with me. It's my brother Bengt and he's also not very familiar with extreme spicy food so it's gonna be a lot of fun I guess. <laughs> okay. <laughs> oh my god! <laughs> Oh mein Gott, ich habe Angst, dass du das sagst. Mm, noch mehr wahrscheinlich. <laughs> Ja, wir haben einfach in unserer Kindheit so gar nichts Scharfes gegessen, oder? Aus gutem Grund. Ja, Mama und Papa haben halt echt nie scharf irgendwie gekocht. Ich, ich habe so Angst. Ich habe eher Angst vor, vor mit dem Stäbchen essen. Ja. Oh Gott. Wer zuerst? Ja, ich. <laughs> Oh Gott. <clears throat> oh mein Gott! Ich hab Angst! Ja. Ah. Das ist nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aua! Es ist halt echt scharf, ne? Aber bis jetzt geht's halt wirklich noch. Oh Gott, ich, ich kann doch gar nicht essen. Also ich hätte gedacht, dass es noch schlimmer ist. Aber Boah. Oh mein Gott. <laughs> Scheiße, ich kann gar nichts essen. Oh nein. Die Sache ist, dass es ja eigentlich an sich total gut schmeckt. Ja, eigentlich schmeckt es gut, aber es ist so scharf, dass man einfach gar nichts mehr schmeckt. Man muss es schnell kauen und ganz schnell runterschlucken. Das Problem ist, dass jetzt anfängt, ähm, dass die Lippen brennen. Das ist so ein bisschen krass. Also noch muss ich nicht zur Milch greifen. Noch geht's. Also wie schaffst du das? Also wie gesagt, man muss einfach irgendwie Schmerz auswenden. oh Gott, es tut so weh. Aber schmeckt halt echt geil so. Schmeckt echt gut. mein Mund macht so ein bisschen. Ah, oh, mir ist so heiß. Probleme. <laughs> so rote Lippen. Oh mein Gott. Oh, ich sterbe. Ey, ich muss die ganze Zeit Milch trinken. Wie schwach. Mm. Muss man die Lippen abwischen. Mm. Boah, ja, klar. Boah, ah, so im Nachhinein, ne? kriege gerade auch gerade keine Nudel mehr auf der Stäbchen. Oh, ein Wunder, dass du mit denen essen kannst überhaupt. Mhm. Das ist ja nicht, noch nicht so oft gemacht, ne? Das ist eigentlich das größte Wunder jetzt an dem. <laughs> Boah, wenn du dich damit verschluckst. Mhm. Aber ich muss zugeben, so langsam wird es echt krass. Boah. Jetzt fängt auch an, die Nase zu laufen. Also ich dachte echt, dass ich best gerade, gerade dachte ich noch, dass ich es gut wegstecke. Aber es war gerade echt heftig. Oh mein Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das wird auch nicht weniger. Das ist das Problem. Oh Gott. Wie würde ich das ohne Milch schaffen? Ah. ich krieg gerade nichts mehr auf die oh, Stirn. Die Stäbchen sagen auch schon, ne? Mir ist so heiß. Mir ist so heiß. Oh Gott. Oh Gott. Ich krieg voll Husten. Nee, wir sind Weichnasen. Und oh, mir wird gerade schwindelig. Mir wird immer so schwindelig von Schärfe. Auch wenn ich sitzen bleib, geht's. Aber oh, es tut so weh. Oh mein Gott tut so weh. Es tut so weh. Das Problem ist so langsam. Fängt halt auch so die Speiseröhre an zu brennen und alles. Ja. Oh, wenn ich nicht so Milch trinken höre, ne? <laughs> Ehrlich gesagt, das verbessert auch nicht so viel. Oh, ich glaube, ich glaube, meine Speiseröhre blutet. Äh, äh. oh. mein Gott. Mir wird so schwindelig. Es ist echt heftig. Oh. Äh. Die Lippen sind wirklich das so... Oh. Ey, das sind doch Schmerzen. Wie kann man das so, so am besten noch so täglich essen? Au! und genießen mit der ganzen Familie. Ja. Essen einfach Schmerz. <laughs> ich kann vorhin gar nicht mehr reden, es tut alles so weh. Jetzt geht's für mich in die auf, auf die Zielgeraden. Aua, es tut so weh, oh mein Gott. Ey, mir wird gerade voll schwindelig. Mhm. Wie das ein Clown. Nur so als kleiner Zwischenstand. Ich hab's gleich geschafft. Ich hab's gleich geschafft. Mein Zwischenstand. Ich habe noch kaum was geschafft. Aber. Gleich geschafft, mir aber mir ist furchtbar. unfassbar schwindelig. Mir wird schon irgendwie so ein bisschen kalt. <laughs> Ja, man fühlt sich so ein bisschen tot, kann das sein? Ja, der Kreislauf macht halt jetzt gerade so ein bisschen, spielt gerade ein bisschen oh, verrückt. Oh, scheiße. Oh. Ah, der erste Schluck Milch. Oh, es ist gut. <laughs> Aber Eine gute oder eine ganze Portion ohne Mehl zu trinken, aber ich würde es keinen empfehlen. Und wie geht's dir so? Ich weiß nicht. Also einerseits hm, bin ich ganz froh, dass, dass ich es jetzt größtenteils geschafft habe. Andererseits es war halt auch lecker. Ne? Ich glaube, mein Mund ist eigentlich schon so tot. Mir dürfte eigentlich nichts mehr schmecken, aber das hört nicht auf. Äh. Schaukel ich mir jetzt noch rein den Rest. Äh. Äh. das ist die Schärfe. Oh. Ey, aber du hast es im ganzen Gesicht, ne? Du hast sogar eine ja? so ein bisschen. Äh. ich zitter total. Tja, Leute. Äh, ich habe dann wohl gefailt. Er, er hat gewonnen. <laughs> oh mein Gott. Okay, Leute. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Äh, und die Nase putzen und äh, mich duschen. <laughs> ähm, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es mir hoffentlich wieder besser geht. Bis dahin, ciao!